Wageni wote, lakini unajua emotions ni juu. Hii wakati ni wa siasa, si ati wangempigia mama Aida kelele kama ingekuwa wakati wa siasa. Tunakaribisha wote, lakini ni wakati wa siasa, na walifikiri ameleta ujumbe ya mzee, ndio sasa wamama wa walipiga kelele, lakini nafikiri kama kama kama kama kama, kama tungeweza kupeana kwa wajumbe wale wako on site, na pia na kashifu, kuna mama aspirant wa Nodhimenti anakuja nimekataa aongee because father wamesema hakuna aspirants waongee. Nikishuka amenipiga, amepiga MCA Murega, amepiga hata MCA mwingine mama. Sasa huyu mama kweli ataongea na lazima na function ya watu wengine. Hiyo ni makosa sana mama kuanza kupigana na halafu watasema wamama wanadhulumiwa. Nimepeana hiyo habari kwa polisi na polisi wameona akinipiga